Allez, tu recules. C'est la piste cycle. C'est là qu'on passe. Là, là, là. T'as fait exprès, je le sais très bien. C'est pas la peine de dire ouais, j'ai pas vu, c'est le GPS. Tu recules. T'es un terroriste. Vas-y. C'est là qu'on passe. Là. Là, qu'on passe. Hein Plus fort, on va pas t'entendre sur YouTube. Ah, ben voilà.